On va fermer. Bonne soirée. oh Oh là là, il est vraiment l'heure. La fenêtre Oh la vache. Ah. Oh. Ah. Ah. ah. Bonjour. Bonjour, est-ce que je pourrais avoir mon édition limitée Miaou Miaou et laser Ah bah non ma petite demoiselle, hein, c'est demain que ça sort. Ah